کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا سنت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے قریب سے کھاؤ بسم اللہ کہو اور اپنے قریب سے کھاؤ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ آٹھ سو دس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی حوالہ کنز المال صفحہ آٹھ سو دس جلد انیس نوٹ صرف بسم اللہ کہہ لے تو بھی کافی ہے البتہ پوری تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے تاکہ دوسرے بھی سن کر متوجہ ہو جائیں اگرچہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ تعالی پڑھنا بھی جائز ہے حوالہ حاشیہ صحیح بخاری شریف صفحہ ایک سو اسی جلد دو عمدت القاری صفحہ اٹھائیس جلد ایک تو گویا کہ اکیلا بسم اللہ کا بسم اللہ کیا اور کھا لیا یہ بھی سنت پوری ہو گئی یا پورا کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہوگی سنت یا بسم اللہ وعلا برکت اللہ تعالی تو یہ پڑھ لیا تو بھی سنت جو ہے وہ پوری ہو گئی اور جیسے بسم کہا کہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی سن کے متوجہ ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ کہ یاد کسی کو نہیں رہی وہ بھی پڑھ لے گا تو یہ بلند آواز سے پڑھنا یہ مستقل سنت ہے سنت نمبر بارہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ بھول جائیں تو بعد میں پڑھنا سنت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہنا شروع میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو بسم اللہ کہنا شروع میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو حوالہ مجموع زوائد صفحہ چھبیس جلد پانچ سنت نمبر تیرہ بعد میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا سنت ہے یعنی شروع میں پڑھنا بھول گئے درمیان میں یاد آئے یا آخر میں یاد آئے فرمایا کہ یہ پڑھنا سنت ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے یہ فرمایا حوالہ سن ابی دعود اور سنن نسائی اور الترغیب و ترہیب صفحہ ایک سو چوبیس جلد تین سنت نمبر چودہ دائیں ہاتھ سے کھانا تناول کرنا سنت ہے سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا تناول کرنا سنت ہے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے اللہ نہ صرف سنت ہے بلکہ بایاں سے نہ کھانا بھی سنت ہے تو نہیں کھانا چاہیے بایاں سے یعنی اس پر سکوت نہیں ہے بلکہ اس پر بھی ممانعت ہے بلکہ فرما دیا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کرتا ہے اور آج کل لوگوں عام رواج ہے بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا بائیں ہاتھ سے کھا لیا تو یہ بہت خطرناک بات ہے کیونکہ شیطان کی اتباع ہے اور جو کہ ظاہر ہے کہ کھلی گمراہی حوالہ ترغیب ترغیب و ترغیب صفحہ ایک سو اٹھائیس جلتین نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور کھاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے جب آپ کھائیں گے تو آپ کے کھانے میں آپ کے ساتھ شیطان شریک ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کے کھانے میں سے کھائے گا اب آپ دنیا کے اندر جو ہے کوئی کسی خبیص الفطر قسم کے آدمی کو اپنے ساتھ کھانا کھانا کھلانا گوارا نہیں کرتے تو وہاں شیطان جو ہے اقبص القبصہ ہے تو اس کے ساتھ کھانا کیسے تناول کر رہے ہیں آپ حوالہ مسند احمد امدۃ القاری صفحہ انتی جلد بارہ بحوالہ شمال کبرا سنت نمبر پندرہ اپنے قریب سامنے سے کھانا سنت ہے اپنے قریب سامنے سے کھانا سنت ہے حضرت عامر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی جانب سے کھاؤ یعنی پلیٹ میں بچے بچے تھے تو پلیٹ میں ہر طرف ہاتھ مار رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جانب سے کھاؤ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ ایک سو اسی جلد دو نوٹ البتہ اگر پلیٹ میں کوئی کئی انواع کا کھانا ہو اگر پلیٹ میں کئی انواع کا کھانا ہو تو ہر طرف سے ہاتھ بڑھا کر کھایا جا سکتا ہے چنانچہ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ کی طویل حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طبق لایا گیا یا یعنی طبق ایک طباق لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں میں صرف اپنے سامنے سے کھانے میں لگا ہوا تھا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک طبق کے چاروں طرف چل رہا تھا آپ وہاں سے بھی اٹھا کے کھا رہے تھے ادھر سے بھی کھا رہے تھے ادھر سے بھی کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ایک راش جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ ایک قسم کا نہیں ہے کیونکہ کئی قسم کی کھجوریں ہوں گی کہیں اجوا پڑی ہے کہیں سکری پڑی ہے کہیں امبر پڑی ہے ہیں تو یہ کئی طرح کی کھجوریں پڑی ہیں تو آپ کبھی سگری اٹھا کے کھا رہے ہیں کبھی آپ وہ کچی کھجوریں کھا رہے ہیں کبھی آدھی کچی آدھی پکی کھا رہے ہیں کبھی اجوا لے رہے ہیں تو مطلب ہے کہ مختلف قسم کا کھانا اگر ہو سامنے تو اگر تباک میں ڈفرینٹ جگہ پہ ہاتھ مار کے کھایا جائے تو اس میں مذاکہ نہیں حوالہ مشکا شریف صفحہ تین سو سڑسٹھ اور سیرت الشامی صفحہ چار سو بہتر سنت نمبر سولہ برتن کو خوب صاف کرنا سنت ہے برتن کو خوب صاف کرنا سنت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اب آخر میں کھانے کے برتن میں کھانا لگا رہ گیا اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کو صاف نہیں کیا انگلی سے چاٹا نہیں یا لقمے سے صاف کر کے نہیں کھایا تو ہو سکتا وہی جو جو آخر میں بچ گیا وہ اسی کے اندر کھانے کی برکت ہو وہ آپ نے چھوڑ دیا باقی کھا لیا اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح صاف کر لیا اگر تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے حوالہ ترمزی شریف اور اترغیب و ترغیب صفحہ ایک سو سینتالیس جلد تین سنت نمبر سترہ انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے انگلیاں جو ساری مشغور کر کے کھائیں یا ویسے روٹی سالن کھایا تو اس پہ کچھ نہ کچھ سالن لگا رہ جاتا غذا لگی رہ جاتی تو انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تین تو تین انگلیوں سے تناول فرماتے اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے تین انگلیاں آپ یوز کرتے تھے یہ دو انگلیاں شہادت کی انگلی اس کے ساتھ والی بڑی انگلی اور انگوٹھا یہ تین انگلیوں کو استعمال کرتے تھے اور آخر میں چاٹ لیتے تھے صحیح مسلم صفحہ ایک سو ستاون جلد دو نیز حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انگلیوں کا چاٹنا باعث برکت ہے حوالہ سے مسلم اور سیرت خیر خیر صفحہ دو سو انہتر جلد سات نوٹ انگلیوں کو چاٹنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے بیچ والی بڑی بڑی انگلی چاٹے پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھا چاٹے کیونکہ یہ تین انگلیاں پہلے بڑی والی انگلی پھر اس کے بعد شہادت کی پھر انگوٹھا یہ چاٹی چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ والی انگلی چاٹتے پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھا چاٹا کرتے تھے تو گویا کہ اس طریقے سے آپ اسی ترتیب سے کیونکہ وہ تین ہی انگلیاں مشغول ہوتی تھیں یا تین انگلیاں استعمال کی جاتی تھیں لیکن اگر یہ پانچوں انگلیاں استعمال کی ہیں تو پھر چاٹنے کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے وہ تین چاٹے بڑی انگلی شہادت کی انگلی انگوٹھا پھر یہ یہ چھنگلی کے ساتھ والی انگلی پھر آخری چھنگلی چھوٹی انگلی یہ چاٹے حوالہ ہاشیہ جم الوسائل صفحہ ایک سو نواسی سنت نمبر اٹھارہ انگلیاں تین مرتبہ چاٹنا سنت ہے یا وہ بھی ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ چاٹنا سنت ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں تین مرتبہ چاٹا کرتے تھے حوالہ خسائل قبرا صفحہ سو گیارہ باہوال شمال کبرا صفحہ پینتیس جلد بارہ اول سنت نمبر انیس تین انگلیوں سے کھانا تناول کرنا سنت ہے حضرت بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی تھی جیسے ابھی میں نے عرض کیا حوالہ سے مسلم صفحہ ایک سو پچہتر جلد شمال ترمزی صفحہ ایک سو بارہ نوٹ عام طور پر تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تین انگلیوں سے ہی کھانے کی تھی لیکن کھانے کی نوعیت کے اعتبار سے پانچ انگلیوں کو بھی استعمال فرمایا ہے پانچ انگلیوں کو بھی چنانچہ سعید ابن منصور سے مرسل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیوں سے بھی کھانا تناول کیا ہے تو کھانے کی نوعیت پر ہے حوالہ فت الباری شرح بخاری صفحہ پانچ سو اٹھتر جلد نو نیز کھانے کی چیز اگر خشک نہ ہو بلکہ مثلا دال چاول وغیرہ ہوں تو دال چاول وغیرہ کی طرح تر ہو تو پانچ انگلیوں سے بھی کھائی جا سکتی ہے اب دال چاول میں تو پانچوں انگلیاں کریں گے تو پھر جا کے پھر بنے گا لقمہ چنانچہ شیخ ابن عربی رحم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اگر کوئی پانچ انگلیوں سے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے تو دال چاول ہے تو ان کو پانچ انگلیوں سے کھا سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے حوالہ شرح مناوی صفحہ ایک سو نبے بارکیف بلا ضرورت پانچ انگلیوں کو ملوث نہ کرے بلکہ تین پر ہی اکتفا کرے اگر چوتھی انگلی کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی بھی مدد لے سکتا ہے حوالہ امدد القاری صفحہ ستتر جلد اکیس اور خسائل کبرا صفحہ ایک سو بارہ سنت نمبر بیس گرے ہوئے لقمہ گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر کھانا سنت ہے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانا سنت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے شیطان کے لیے نہ چھوڑے یہ حکم ہے حوالہ سے مسلم صفحہ ایک سو جلد دو تو گویا کہ یہاں تک جو ہے یہ بیس سنتیں کھانے کی ہو گئیں آگے انشاءاللہ مزید سنتیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آج کی مغرب تک جو ہے اتنی سنتیں کافی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین